Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a acționa. Uh, nu întâmplător sunt lângă papai, care și lângă acest măgăruș uh, plângăcios, uh, pentru că, deci am vrut să fac verbul ăsta gândindu-mă la mine atunci când am o stare puțin mai cu energie mai scăzută, am observat la mine că am două, două chestii. Ori stau și aștept în starea aia până când ceva miraculos se întâmplă, ori mă duc și acționez și ies singură din starea aia. Și papa îi face chestia asta. El uh, e puțin plângăcios, uh, e slab și la un moment dat mănâncă spanacul și iese din, uh, din starea de plângăcios, acționează. Acest măgăruș cred că nu prea acționează și n-aș vrea să fiu ca el atunci când primesc o veste proastă sau când am o stare mai cu energie mai scăzută. Și așa că te invit uh, la cursul meu de improvizație să acționezi ca papai, să iei un uh, spanac uh, miraculos al imaginației de la mine, de la curs. Și te înscrii cu mesaj privat și o să aflu eu acolo câți oameni se înscriu și apoi îți, îți propun o începere a cursului. Ce zici, vii? Ceau!